mashhur handaq deb atalgan voqea bo'lgan payg'ambar alayhissalom davrlarida kofir va mushriklar to'planib madinaga nabiy alayhissalotu vassalom va sahobiy ikromlarni butunlay yo'q qilib tashlash uchun bostirib kelishadi shunda salmani farsiy roziyallohu anhuning maslahatlari bilan madinani atrofida xandaq qazishadi xandaq katta bo'ladi eniga ancha keng chuqurligi chuqur bir otliq odam kelib ustidan sakrab o'tish ehtimoli yo'q mabodo sakrasa ham ichiga tushib oyog'i sinadigan darajadagi holatdagi xandaq xandaq urushida xandaq kovlash jarayoni juda og'ir kechgan judayam qiyin bo'lgan sahobiy ikromlar xandaqdagi xandaq kovlash jarayonini hikoya qilib berganda nabiy alayhissalotu vassalomning o'zlari biror marta dam olmasdan biz bilan birga ishlaganlar deb rivoyat qilishgan hattoki kattakon bir xarsang tosh kelib qoldi juda yam katta edi har na qildik uni sindirishni parchalashni imkoni bo'lmadi nabiy sollallohu alayhi vasallamni chaqiruvdik qo'llariga cho'kichni olib bir urdilar ikki urdilar uch urdilar har bir urganlarida bittadan katta o'zlarini mo'jizalarini gapiraverdilar rumni forsni mag'lub bo'lishini gapiraverdilar haligi tosh keyin parchalanib ketdi mashaqqat shunchalik edi uyda taomi bor sahobalar sekin borib uyda ovqatlanib kelardi lekin taomi yo'q odamlar payg'ambar alayhissalom boshchiligida och qolib ishlashaverdi qilmasa bo'lmasdi uni insoniyat tarixida unaqa katta handaqni bunaqa oz muddatda kovlash bo'lmagan hech qachon sahobiy ikromlarning ixloslari allohning fazli bilan bo'lgan u shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam och qolganlaridan qorinlariga tosh bog'lab oluvdilar jobir ibn abdulloh roziyallohu anhu vaziyatni ko'rdilarda juda qiynaldilar bu qanaqasi bo'ldi nabiy alayhissalom och qoldilar hech kimga indamasdan o'ylarga borib kichkinagina bitta uloqchalari bor edi o'zi kichkina edi rosa o'sha ochlikda uch kishi yesa tugab qoladigan kichkinagina uloqcha borib so'ydilar taomni tayyorladilarda sekingina payg'ambar alayhissalotu vassalomni o'zlariga o'zlariga eshitadigan qilib yo rasululloh uyda bir taom tayyorlagan edik shu falon narsam bor edi shuni hozirladim bir taomlanib olsangiz degan ma'noda taomga taklif qildilar nabiy alayhissalotu vassalomni sahobiy ikromlarga atrofdagilarga bo'lgan rahmat ekanliklarini mana shu voqeada yana bir marta ko'rinadi hech narsa demasdan hammani qani ketdik dedilar butun handaqda qatnashayotgan sahobiy ikromlarni hammasini boshladilar jobirning o'yida ziyofat bor ketdik dedilarda atrofdagilarni hammasini boshlab bordilar jobir aytadilarki endi man nima qildim seni onang tug'masa bo'lardiku nima gap bo'lsa o'zlarini haqlariga gapirdilar chunki ikki kishi yana ham sal nimaroq qilsa uch kishi yesa tugab qoladigan taom nabiy alayhissalotu vassalom hammani boshlab borib o'zlari qozonni tepasiga turib olib bir chekkadan solib beraverdilar solib beraverdilar hamma to'ydi yana ortib qoldi payg'ambar alayhissalomning mo'jizalaridan biri va u zotni rahmat zot ekanliklarining dalillaridan biri mana shu edi bitta o'zlarini jobir sekingina hech kimga indamasdan chaqirib borib ovqatlantirmoqchi edi butun ishtirok qilib turgan hammani chaqirib borib baravariga birga ovqatlantirdilar sahobiy ikromlarga atrofdagilarga munosabatlari mana shunday edi